सी में स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन हम ये कुछ मिसालों की मदद से समझेंगे इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11.10 और GCC कंपाइलर वर्जन 4.6.1 इस्तेमाल कर रहा हूँ स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस के तारुफ के साथ शुरू करते हैं ये फंक्शंस के ग्रुप हैं जो स्ट्रिंग्स पर ऑपरेशन लागू करते हैं कई ऑपरेशन जैसे कॉपिंग कॉन्केटिनेशन सर्चिंग वगैरह सपोर्ट किए जाते हैं कुछ स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन देखें यहाँ हमारे पास S T R N C P Y function है इसके लिए सिंटेक्स है S T R N C P Y char str1 char str2 और int n ये स्ट्रिंग str2 के पहले n हरूफ स्ट्रिंग str1 में कॉपी करता है मसलन char strncpy char hello char world 2 output होगा w o l l o यहाँ हमारे पास wo स्ट्रिंग 2 से और बाकी हरूफ स्ट्रिंग 1 से हैं अब हम strncmp फंक्शन देखेंगे इसके लिए सिंटैक्स है strncmp char str1 char str2 int n ये स्ट्रिंग 1 के साथ स्ट्रिंग 2 के n हरूफ का मवाजना करेगा मसलन int strncmp char ice care ice cream और टू आउटपुट जीरो होगा अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करें मैं आपको आम तौर पर मुस्तमिल कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस दिखाने जा रहा हूं मैंने एडिटर में पहले ही प्रोग्राम टाइप किया है मैं इसे खोलूंगा यहाँ हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है नोट करें कि हमारी फाइल का नाम strlen.c है इसमें हम स्ट्रिंग की लंबाई मालूम करेंगे ये हेडर फाइल्स हैं stdio.h और string.h ये हमारा मेन फंक्शन है यहाँ हमारे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल arr है ये वैल्यू अश्विनी स्टोर यानी जमा करता है फिर हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल len1 है यहाँ हम strlen फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग की लंबाई मालूम करेंगे नतीजा len वन में जमा होगा फिर हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की लंबाई प्रिंट करते हैं और ये रिटर्न स्टेटमेंट है अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल ऑल्ट और टी कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space strlen.c space hyphen o space str1 enter दबाएं टाइप करें dot slash str1 एंटर दबाएं आउटपुट इस तरह जाहिर होता है string is equal to ashwini length is equal to 7 आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 देख सकते हैं आइए एक और स्ट्रिंग फंक्शन देखें यहाँ हमारे पास स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है नोट करें कि हमारा फाइल नेम strcpy.c है इसमें हम सोर्स स्ट्रिंग को टारगेट स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे यहाँ हमारे पास सोर्स स्ट्रिंग में आइस है ये टारगेट स्ट्रिंग में कॉपी होगा ये हमारा strcpy फंक्शन है यहाँ हम सोर्स स्ट्रिंग और टारगेट स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे एग्जीक्यूट करें और देखें अपने टर्मिनल पर वापस आएं कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space strcpy.c space hyphen o space str2 enter दबाएं टाइप करें dot slash str2 एंटर दबाएं आउटपुट इस तरह जाहिर होता है source string is equal to ice target string is equal to ice दूसरा स्ट्रिंग फंक्शन देखते हैं अब हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन देखेंगे नोट करें कि हमारा फाइल नेम strcmp.c है इसमें हम दो स्ट्रिंग्स का मवाजना करेंगे यहाँ हमारे पास कैरेक्टर वेरिएबल्स हैं str1 और str2 str1 आइस के तौर पर और str2 क्रीम के तौर पर वैल्यू स्टोर यानी जमा करता है यहाँ हमारे पास i और j के तौर पर इंटीजर वेरिएबल्स हैं इसमें हम strcmp फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग का मवाजना करेंगे यहाँ हम str1 जो आइस है का मवाजना हेलो के साथ करेंगे नतीजा i में जमा होता है इसमें हम स्ट्रिंग 2 का मवाजना करेंगे जो है क्रीम क्रीम के साथ नतीजा जे में जमा होता है फिर हम दोनों के नतज को प्रिंट करेंगे और ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें अपने टर्मिनल पर वापस आएं कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space strcmp.c space hyphen o space str3 enter दबाएं टाइप करें dot slash str3 आउटपुट जाहिर होता है 1,0 अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। यहाँ हमें 1 और यहाँ हमें 0 हासिल होता है अपनी स्लाइड पर वापस आएं। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा string library functions strlen, strcpy, strcmp, strncpy और strncmp मश्क के तौर पर स्ट्रिंग बेस्ट और स्ट्रिंग बस को कनकेटिनेट करने यानी जोड़ने के लिए एक सी प्रोग्राम लिखें इशारा है strcat char str1 char str2 और स्ट्रिंग लाइब्रेरी में दीगर फंक्शंस भी देखें दरअसल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती है जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं इन्हें सनद भी देते हैं मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें spoken tutorial project talk to teacher project का हिस्सा है इसे कौमी खानदगी मिशन ने आईसीटी एमएचआरडी हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है इस मिशन पर मजीद मालूम दर्ज लिंक पर दस्तियाब हैं इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया